masker pahit eh lo pahit eh pahit kopi ya bawa bawa ke sini oh, si angganya bawa ke sini Oh no, ini kenapa guys? Hey, Evan. Epan, nenek mana mami makasih mami uh kaget mama mana dek dek eh, eh, eh, eh dek pan mau mau bubur pan mau bubur deh pan dia udah dia ah gak gaduh punya Mama mama gaduh ya makanya masuk ke dalam masuk masuk ke dalam masuk masuk tutup pintunya tutup tutup tutup Loh, kok nggak mau Awas awas kena mata, kena mata, awas kena mata, kena mata. Epan. Hei. Epan. Dek. Dek. Dek. Aku bubur. Satu bubur. Ah. ah. Laku ape? Ape? Nih, nih, nih, nih. Awas, kena mata, kena mata. Dedek kena mata. Ih. Au. Eh, come on, come on, come on. Kena mata, kena mata. Kena mata. Evan? Ah, Evan. Tembem sekali pipinya. oke oke, oke oke, oke oke oke.